el ciclo de la vida, de una planta con flor. Una semilla. Una semilla necesita tierra, sol, lluvia y aire para crecer. A una semilla le crecen raíces debajo de la tierra, un tallo con hojas sobre la tierra y la flor comienza como un pequeño brote. Una nueva semilla crece dentro de la flor. Esta semilla cae y de ella vuelve a brotar otra flor.